тревога Я на пороге смерти, время подводить итоги Да, это точно конец, а нету обратной дороги Да, это я умираю, так не стало Сереги Я и при жизни был не очень-то привязанный к телу Но запахи, вкусы и звуки делали свое дело Погружался во все реалии этого трипа А в перерывах описывал ощущения типа Ветер дует Жизнь проходит, воспоминания на тоску наводят Я был приятно удивлен смотреть со стороны На то, как умирает художник Муж верной жены, надежный друг, любимый сын, любящий отец Всем этим персонажам теперь пришел Твое притяжение перестало влиять на меня Я неуязвим, как ветер или как вода Оставляю этот мир, горы, равнины, леса Сам в небеса, вот чудеса По дороге любви непрерывная жизнь Круговорот, где все возможно Вспомнить несложно Не обижай, люби, прощай дороги любви Непрерывная жизнь, круговорот, где все возможно Вспомнить несложно, не обижай Люби, прощай я отдаляюсь от земли снаружи, словно магнитом Меня на скоростью выносит на земную орбиту А дальше космос и система солнечного света Я улетаю, наслаждаюсь, смотрю на планеты Они все дальше без Я улетаю за пределы Млечного пути Я набираю скорость, но ощущаю покой И почему-то уверен, что возвращаюсь домой Я вылетел за пределы материя Стала шаром, огненным шаром Маленьким огненным шаром Я растворился повсюду и ощущаю себя на небесах Вот чуть. Дороги любви непрерывная жизнь Круговорот, где все возможно Вспомнить несложно Не обижай, люби, прощай По дороге любви непрерывная жизнь Круговорот, где все возможно Вспомнить несложно Не обижай, люби этот самый момент я открываю глаза Надо мною погремушки, чую запах молока Слышу голос женщины, он поет для меня Это мама моя, а я ее дитя Я живу, улыбаюсь, плачу, грущу, пою, хочу Сколько я всего в этом мире хочу Сколько я всего в этом мире могу Спасибо небеса за эти чудеса По дороге любви непрерывная жизнь Круговорот, где все возможно Вспомнить несложно Не обижай, люби, прощай По дороге любви непрерывная жизнь Круговорот, где все возможно Вспомнить несложно Не обижай, люби